पावर जी जनरेट जाता ती जवळ seventy five percent power is generated to coal which is pollution म्हणजे ट्वेंटी फाय पर्सेंट पावर जी आसा ती ग्रीन एनर्जी म्हणजे हायड्रो असो किंवा इतर क्षेत्रातल्या सोलर असो आणि अवो विजन म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन सबंद दोन हजार सत्तावीस अठ्ठावीस पर्यंत minimum fifty percent diesel vehicle संबंध बांधतात टार्गेट घेऊन आम्ही काम करपाक जाय सादारण सिक्स हंड्रेड गिगाबॅट ग्रीन एनर्जी मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस चालू जाला भारतभर आम्ही we also started in Goa it will take one year for us to complete that but definitely in Goa in next one and half year तुमकां एक लक्षात ये पन्नास वर्सां आमी मॅन्युफॅक्चरींग करूंक शकना आमी थर्टी फोर मेगावॅट वीज मॅन्युफॅक्चर करता पूण within one year you will see the graph is going up almost say about hundred and fifty megawatt वीज आमी दोन हजार तेवीस चोवीस आणि चोवीस पंचवीस पर्यंत तयार करून देतो आणि हंड्रेड पर्सेंट करतो आणि त्याचे श्रेय हा घेवचो ना कारण it is a vision of our prime minister Narendra मोदीचे आणि त्या खातीर विविध क्षेत्रात हायड्रो असू ग्रीन एनर्जी असो हायड्रोजन मार्फत असू ऑक्सिडायझेशन प्रोसेस पायलट प्रोजेक्ट चालू केले आणि म्हाका दिसता मोठे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा ते हातूंत लक्ष घातलां आणि डेफिनेटली इन नियर फ्युचर म्हणणं एकदम six hundred gigawatt six hundred gigawatt one thousand megawatt is equal to one gigawatt if you consider जाल्यार सिक्स हंड्रेड ना four hundred to five hundred gigawatt definitely in next couple of years भारतांत जातले